Dan lagi seorang Cuba eh, petik nama siapa ni Una Yus ha, Una Yus Kamu lah orang perak yo Kamu <laughs> kat ngah Keempat Una Yus Itu saja Empat nama Aku cabar Aku akan cabar Ya, aku akan Ya aku cabar untuk Meneruskan lagi Peria challenge okay Yus Hari ini aku nak menyahut cabaran daripada Mr. Azrimer dan juga Alfie Studio yang telah mencabar aku untuk makan pria mentah. Jadi, aku ingin menyahut cabaran mereka. Mari kita mulakan. Okay. Hai guys, aku dah dah potong dah pria tu.

Ha, main-main dengan makanan. Close up. Close up satu. Okay, Allah nervousnya. Nak makan benda-benda baik ni. Astagfirullahaladzim. Okay. Marilah kita mulakan cabaran ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan yang kecil chingaron. nak rebus ke? Tak nak. Kalau aku ngelak pun ada ke sesiapa boleh tangkap aku? <laughs> Marilah kita mulakan gigitan yang pertama. Ya Allah. Apakah ini ya? Memang pahit dia tak sedap. Ah eh, tak boleh cakap tak sedap. Nanti ada orang maki aku. Cakap benda tak sedap. Makanan tak sedap. Eh, tak sedapnya. Eh, sedapnya. Ya Allah, sedapnya. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Sedap hmm. betul. Tak tahu lah nak, nak describe. Rasanya sedap sangat ni macam mana. Hmm. <sighs> Hmm. Aku satu je cukup lah. tak? Sebab sedap sangat. Jadi aku kena share dengan semua orang. Apa kata? Kita nak bagi lagi dia sedap. Kita cuba. Boleh? Hmm. Cicah sos Korea. Cicah kicap gula. Marilah kita cuba satu ya. Kan tumpah pula. Hmm. Sekejap ya. Ya Allah, tak sedap guys. Eh, sedap. Ya Allah, sedap sangat guys. Bismillah. Hmm. Uh, pertama-tama sedap. Ya Allah. Sekejap. Eh. Hmm. Dan ni eh, kokak pun boleh. Hmm. Korang kata mentah kan? Bukan tak boleh cicap apa-apa. Ni mentah kan? Tak masak, tak rebus. Hmm, sedapnya. Hmm. Ini mentah eh? Habiskan lagi dua. Okey. Okey, oh, dah dah. Hendak. Terima kasih Mak B. Kerana anda telah menyelamatkan saya. Pedas. Hmm. pernah aku makan benda ni eh. Yang masak ke, yang tak masak ke, aku tak pernah makan. Yang ni cabaran. Kalau ada cabar. Oleh dua jejaka tu, aku sahut. Ni cuba. Walaupun memang hmm, tak boleh. Lah. Okay, last. Kau confident nak masuk semua terus kau. Habis. I did it. Jadi, stay rules-nya. Kita akan kongsikan kesedapan ini bersama orang lain, kita nak makan ni seorang-seorang. Orang pertama yang aku akan cabar tentulah adik aku. Ika Yus, dia tak boleh lari. So, aku akan cabar dia. Okay? Siap lagi aku nak cabar siapa eh? Ada kena pilih berapa orang ke? Ke suka hati aku je? Okay, kalau suka hati, okay, aku nak cabar brother Asrul Pala kita. Okay, cuba, cuba. Makan bawang pun boleh. Kokak-kokak apalah sangat. Peria ni. Small the pieces lah. Kan? Lepas tu kita nak cabar. Apa lagi ya? Hmm. The Ijat Studios. Ha, The Ijat Studios. Come on. Okay. Next. Uh, aku nak tambah lagi. Suka hati je. Nak tambah lagi. Lagi satu lah. Okay tak apa lagi dua Adik aku tadi aku tak kira, uh, kira lain lah Okay dua lelaki tadi dah cabar Dua lagi perempuan aku akan cabar Yang pertama aku akan cabar Yasmin Aisyah Tepuk tangan Okay Yas makan ni Yas Okay lagi seorang aku nak cabar Siapa eh Hmm Okay, aku nak cabar pika it Okay, pika it Boleh? Makanlah peria pula ya. Okey, tu je. Bye. Bye. Aku gua percaya. Goodbye, bye, bye, bye. Jangan lupa subscribe. Okey, terima kasih. Pada yang sudi menonton daripada yang sudi subscribe. Segala komen komen anda amatlah dihargai. Tapi komen yang murni saja. Sekian saja dari saya. Sekian terima kasih.